呃，我们今天在呃这场记者会中，主要要呼吁的是呢，国会自主跟庭检核实。林雄先生开始呃进食，到目前为止，我们看到的是呃各种的政治算计，各种不清不楚的说法，想要来扭曲或者甚至于呃想要掩盖这个合适，想要继续。 想要政府想要继续新建合适的这个议题，我们认为国民党党团的这个决议完全是玩文字游戏哦，完全是玩文字游戏。所以今天他可以大家可以看到很清楚，我们声明目前现在府院他们所回应的，老实说跟以前没有什么两样，那它只是一个文字游戏。我们北海岸当初建厂到现在，一直用欺瞒诈欺的方式，核一厂已经三十五年了。 四十年要除以当时他跟我们讲盖回药厂的时候是二十五年除以，后来说四十年，结果四十年燃料池已经爆满了，在今年十一月大修的时候如果没有移出，它就要停机。结果骗我们要盖干式储存，说是要除以，还让我们看了他的除以计划，结果现在证实了就是为了要延役，他。 单次储存是要演一计划，所以我们北海岸这一次接下来我们关闭所有跟政府对谈的窗口。我们呼吁全民。 呃，在四二六当天，还有四二七游行当天，都能够上街头，一起呐喊人民的声音。因为我们不知道核电厂除了留给下一代子孙是什么样的核废料跟糟糕的没有办法收拾的残局，我们还要留意核电厂还有现在政府对孩子心灵上面的伤害。我们到底要给小孩子什么样的教育？拜托全民一起上街头，让让我们一起呼喊我们的声音。谢谢。 我想，昨天大家都有看到林雄先生的那一封信，就是写给马英九先生那封信，已经指出了，就是说做出停建合适的决议，要求行政要求行政执行，这是立法院国会自主可以做的事情。还有呢，修正公投法，下修公投法门槛，还有这个停建合适的特别条例、公投特条例等等呢，这些都是属于国会的职权，本来就可以做的事情。 所以，我们今天主要的这个诉求就是呼吁呢，国会自主停建核四。我们很希望哈，呃呃，所有的立法委员哈，都要能够清楚一件事实，就是呃，从头到尾，民间非常清楚的，就只有说我们要停建核四，甚至我们希望核一、核二、核三能够呃更早的能够被除役。我们都记得去年三零九反核游行。 那个时候民意非常高上高涨的时候，有二十二万人上街头。在这之前，江院长就为了想要化解民意，所以他提出了这个合适的鸟笼公投，还有就是安检之后公投。现在呢，我们看到民进这种禁食行动，在包含我们本周末所有的民间团体都要上街头了。这时候，我们的政府又推出了这个游戏了。他要讲说，哦，现在要合适完工，然后安检，然后再公投。其实这跟去年根本没有两样，所以其实我们严重的质疑政府的诚意。 我们曾经定下期限，在昨天午夜之前，如果政府没有有诚意的回应的话，我们就要上凯道。所以今天我们就要再次重申，明天四月二十六号下午四点，我们呼吁所有的全民，我们一起来到凯道，我们要展开无限期的静坐，静坐守护，守护我们的肺和决心。我们是要彻夜的静坐，静坐到礼拜天四月二十七号下午，我们要举办反核大游行，就是终结核电。 完全渔民的大游行。我们再三的强调，我们主张废除核四，也要求核一、核二、核三厂尽速除以。好，我们喊一下口号：停建核四，停建核四，核一、二、三厂尽速除以，核一、二、三厂尽速除以。停建核四，停建核四，核一、二、三厂尽速除以，核一、二、三厂尽速除以。啊，今天我们站在这里，是在跟时间赛跑。 因为有一个台湾的良心，一条珍贵的生命正在静坐绝食中。我们也在为抢救两千三百万人口的，刚刚总干事说了，不只是这一代，还有下一代的世代正义。一个无底洞的前坑，合适拼装车，竟然要动员这样多的社会成本，那样的文字游戏，大家一看就知道，他只是真的是为了拖延。 为了要消化各更多的预算，我们在做环境维护，在做社会教育，在做公民教育。我们努力了一百年，也抵不过一场意外中的核灾。国会自主，停建核四。停建核四。国会自主。国会自主。停建核四。各位应该还要还记得，在民国九十一年的时候，偷偷的盖在核二厂盖所谓的低阶的仓储。 那时候我们会长发动的挖土机，人民拿拿着大竹竿，整个冲进去。我想这一次不会这么简单就放手。各位，我这边要讲一句话：核电是一个不世代不正义的一个政策，也是不可以启用的一个东西。你想想看，一支燃料棒用了四五年，替这一代人发了电之后。 下一代的子孙要照顾他十万年，你想想看，这个东西能用吗？所以，我们呼吁所有核一二三厂的居民，不要让认为让别人认让所有人认为核一二三厂的居民都死光了。在二十七号，我们发动参加这一场游行。 大家试试看，我们每个人开始拿黄丝带绑在立法院群层的这个围墙之外。我们要求立法院看到这个全国超过七成废核的民意，跟民意站在一起，做出明智的这个历史决议哈，把核事直接停建，或者呢采取下修公投法，或者呢是采取呃就是推动废核。 《河市公投特别条例》的这个行动，哈。我为自主，贫贱何事？贫贱何事？